Приветствую, друзья! Хорошая новость для жителей города Мелиус. У нас теперь появилось собственное приложение. В нем собраны абсолютно все места, куда можно сходить или пошопиться. Весь город как на ладони. Это приложение постоянно обновляется, доступно в Google Маркете, также на App Store.